Toe hicho tu kwa wazi, makamu wa rais kama ana uchungu kweli na swala la mazingira, jambo ni rahisi tu, tuhamasishe bei ya nishati safi kwa maana ya gesi ya kupikia majumbani ishuke. Lakini usi, usiangalie habari ya gesi tu, kuna shughuli za kibinadamu yeah na hizo watu wanajenga mpaka kwenye vyanzo vya maji na, na hao wanaojenga mpaka kwenye vyanzo vya maji kwa mfano ni watu wenye uwezo laha, lakini hao watu wamepata vibali wamepata vibali wapi manispa Unakumbuka wiki iliyopita tulizungumzia hapa yeah. ishu ya, ya, ya, ya, ya Ihefu eh, na tukiwa na, na nani na vaya yeah. eh, kwamba sasa hivi angalia mapambano ya wananchi na serikali kule Ihefu, lakini sisi tulikuwepo na bahati mbaya mno eh, kitu ambacho kina na bahati, bahati nzuri makamu wa rais yeye ndio ofisi yake inashughulika ina, ina na mazingira na yeye kijana wake Jafo ambaye yupo kwenye ofisi yake ndio amekwenda kule IEF na kusema wakiwa na uh, Angelina Mabula na wengine mawaziri, timu ya mawaziri nane wanaitwa sector e, e, na wakafika kule na kutoa sasa. Angalia wao akina jafu wanafika IEF kule Mbarali, wanatoa oda. Viongozi wetu wamekosa leadership skills, wamekosa uongozi kabisa, hawaelewi maana ya uongozi. Uongozi sio kufika Mbarali na kutoa oda toka Watu wale wameishi pale miaka sitini, miaka sabini. Wale watu hivi Jafo, Mabula na wengine waliofika pale, nani ana uchungu na yale maji? Ni Angelina Mabula wa Ilemela, Jafo wa Kisarawe au wale wananchi wa pale Barali ambao kwenye lile bonde? Nani ana uchungu pale? Wewe unafika unatoa oda umekuta watu wame, wametumia yale maji miaka nenda rudi, wanatumia kwa ajili ya kilimo, wanatumia kwa ajili ya shughuli za majumbani, wanatumia maji yale kwa ajili ya mifugo yao. Wale watu wana uchungu kuliko uwe Jafu unayetoka Kisarawe, wana uchungu kuliko Angelina Mabula unayetoka Ilemela. Unachopaswa kufanya washirikishe wale watu, wale watu sio wewe wao wana uchungu na yale maji na wanajua manufaa ya yale maji na lile bonde kuliko wewe. Sasa viongozi wetu wa wao wanachofanya ni kufika na kutoa oda mm.